guys! Welcome to our channel! Ayan, tapos na naman ang Happy Valentine's Day. So, for sure, nagtataka kayo kung ano ang ginawa namin nung Valentine's. Wala po kaming ginawa. Pero ito ang sneak peek! Dun, dun, dun, O, oh, diba? Sana all nagpa-picture. <laughs> At ito rin ang aming mga kinain nung Valentine's Day, hindi mawawala dyan ang aking paborito. Oh, niluto ni Rye Adventures yan. At syempre, ang ating side dishes with gravy. At ang maliwagang kanin. At syempre, ang mala heart-shaped na pizza. At ang malamig na malamig na... Tada! Oops, teka lang din. Check natin kung ito nga ay Coca-Cola. Ayun, Coca-Cola nga, approve. So yun ang aming Valentine's date night guys. Happy Valentine's ulit sa inyong lahat and thank you so much for watching.